تسمي أندرو شريسات أنا أقبل أتحدي المضيف في الفيلم الجديد اللي هو أوريا إيمان شريسات صدير دني شايو وصدير دميتري شاديهانوك أنا أسريا الجيش تلومل الأوكرينا الله أكبر Inshallah!